Good afternoon, everybody. On behalf of SDC Group of Institutions, I wish everybody a happy International Day of Girls Child. The goddess we worship is the goddess that given birth to us, and thus the girls are the hand greater than the boys. Don't say, I wish, I will, I say. So be a proud to be a girl. Thank you. A family which has only a female successor always points in the society about the parents' future caretaker. So all the girls I tell to take care of your parents more than a boy does. The key to success is to focus on the goals, not on the obstacles. Thank you. ಯತ್ರ ನಾರಿಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ ಅಂತ ನಂಬಿದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಗಾರ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ಅವ್ರು ನನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನು ಬರೀ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಆಚೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಓದಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡಿಂದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಬೆಳೆದು ಎಷ್ಟೋ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬರೀ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವಳ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ rural industries make the hugest difference ಎಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು they are led by women so ಆ ರೂರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು women so from just caretakers to today's leaders women have come a great way and we as the smallest or the youngest generation of this century we have to make sure that we aspire and we inspire the future generations thank you and a very happy girl child international girl child day to every a girl child undergoes so many of the struggles and the hardships. to overcome all these and enhance your life. Don't wait for the moment and make every moment better. I wish a happy International Girl Child Day. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶತ್ರು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿ ಅವಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶತ್ರು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅವಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶತ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತುಳಿದೀರಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾಳೆ thank you believe in yourself that's when the magic happens believe with all your heart ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಲಾರನ್ನ ಇಂಡಿಯಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದ two thousand twenty one miss universe ಅರ್ಜಾನಾ ಸಾಧು ಅವಳು ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲೋನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು wish you happy all international day of girl child happy international girls child day ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ರಿಚ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೂರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ರಿಚ್ ಇರೋರೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ನಾನು ಓದಬೇಕು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಾಪ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದೇ ತರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವರು ಪೂರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ so once again happy international child day ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ದವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು Good evening everyone. I am very proud and happy to wish uh, all the girl child over the nation. I am very happy International Girl Child Day. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಷ್ಟು ಡಾಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ನಮ್ಮದೇ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ once again happy international women girls all day Good afternoon everyone. I am Pragati S from SCCP College. It's an honor for me to speak about this auspicious day. I'm feeling very happy to born as a girl, especially in this independent nation of India. At first, if we speak about Indian girls, we didn't have the freedom to work freely in the society. We had to be in the four walls and work as a slave for men and for our whole family. But now every girls are free from that if uh, we can also show that we are not less than any man and we can uh, be successful in this uh, society. That's very good. It was all possible because of Dr. Baba Sahib Ambedkar who gave freedom to many girls. At first when girls was were married and if they had her husband was dead means they have to like she have to lead her whole life as a widow but now she can get free from that if she wish she can do a second marriage and lead her life happily it's all because of baba Sahib ambedkar so first i would like to thank him for giving all us freedom but still nowadays the girls are not enthusiastically having the same freedom because of due to some of the sexual harassments going in the country, acid attacks and some murder cases, she is not able to work freely in the society at night. So this all should be overcome. For this, the girl should take courage. She should uh, show that she is not less than any man and she should face all the problems so courageously and happily that she's, she should show that she, should, she is not less than anyone. She can do anything in this world and uh, she should uh, uh, be happy and she should just prove her the, prove herself that uh, she's not less than anyone she should uh, be couragefully in this society because this society as it is good also it's bad sometimes it may be leads leads to bad but girls should understand what is good and what is bad for her and uh, be happily walk in this society and uh, I being a girl I prefer to every girls to all my sisters to be courageful in this society and to be brave not uh, feel scared for anyone because this society is for you you have to show in this world what you are and there is one big thing that the option is in your hands so whatever you choose whatever you do everything is in your hands so think properly and feel that your life is only in your hands and don't go to spoil your life. Think who is better, who is correct for you and choose the right person for your life, whether it may be in any of the things, whether it may be in your whole life, whether it may be in your whole uh, career, but everything depends on your choice. So I would like to conclude by wishing on behalf of the SJC institution for my all sisters a happy International Girls Empowerment Day. Thank you. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಗಂಗಾಧರ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವಾಗ ಕೋಲಾರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಂಪವರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದು small idea by our lady Shrimati Usha Gangadhara madam ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಆನರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗಿನ್ನೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ to every single girl who is ready to embrace womanhood a very happy international girl child day once again a big cheers and a very happy international girl child day